motivo per cui abbiamo deciso di creare eh, questo corso di quattro settimane che si chiama eh, Corso per sviluppo collezioni, eh, di pelletteria in questo caso, ehm, è dato dal fatto che abbiamo cercato di ascoltare le richieste dei potenziali clienti, quindi designer, merchandiser e tutti i tecnici che operano in questo settore. Mi pare sia abbastanza difficile cercare di capire quale può essere il flusso eh, che porta dal disegno fino alla creazione di una collezione. L'idea innanzitutto è cercare di dare eh, dei, dei, sistemi, dei mezzi, dei metodi veri e propri a chi partecipa a questo corso. Eh, quindi generalmente si pensa che eh, una persona, quindi un designer, abbia un'intuizione, abbia un'idea, voglia creare una sua linea, una sua collezione, in questo caso di borse, ha bisogno di sapere quali sono i passaggi, quindi da dove si parte, innanzitutto come si disegna in modo abbastanza veloce una borsa ma non libera in modo comprensibile, in alcuni casi come si renderizza utilizzando i sistemi digitali che mettiamo a disposizione a partire dalla, dalla seconda settimana. Eh, poi ci sarà una terza settimana mm, importantissima eh, che si occupa innanzitutto di fare un'analisi del mercato, cercare di capire come si muovono i vari brand eh, che operano in questo momento eh, sul mercato, individuare come sono strutturate le collezioni perché sicuramente ogni brand con un suo tipo di mercato e con una sua strategia eh, cerca di ovviamente eh, indirizzare eh, la sua, la sua, offerta a determinati tipi di clienti eh, in momenti diversi con stili completamente diversi. Dopo aver imparato più o meno a disegnare eh, dopo aver utilizzato eventualmente i sistemi digitali e aver analizzato il mercato cercando anche di capire come proporre, come anche comunicare eh, la creazione di una nuova collezione, eh, si arriva poi alla quarta settimana in cui gli allievi dovranno effettivamente creare un mood board, dovranno individuare il loro cliente target eh, cercando di mettere un po' insieme tutte le nozioni che sono state eh, spiegate nelle tre settimane precedenti. Lo scopo finale è effettivamente fare una presentazione eh, della loro collezione in cui si individua il tipo di cliente, eh, verrà ben identificato eh, il tipo di prodotto e, eh, e anche il modo in cui eventualmente potrebbe essere anche comunicato.